So would you tell Sergey that my grandparents were born in Russia? <laughs> а, Сергей, а родители Френи, а, она просто хочет, чтобы вы знали, они родились а, в России. Молдова? No. Ну. That's I remember, right? Молдова? Молдова. Yes, Молдавии. Да, я понял. Дорогие друзья, мы начинаем нашу программу. Сегодня у нас Terror м, Bridge, I would say, Terror Bridge between uh, Russia and United States. And uh, on our side, guest of uh, our Sun Gates radio studio, Franny Rubins, Terror Reader. Franny, hi. Hi. And uh, uh, from uh, Russian side, Sergei Savchenko, a very famous uh, tarot reader and the director of uh, own um, tarot school and made lots of lots of uh, reading for uh, his experience of 25 years. Uh, дорогие друзья, а, я сейчас только что сказал о том, что у нас присутствует два гостя. А, и с нашей стороны на, в студии Сангейтс Радио это Фрэнни Рубенс, и с, со стороны э, России, известный таролог э, с почти 25-летним стажем э, чтения Таро и обучения Таро, Сергей Савченко, руководитель школы. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер. Да, у, вечер у вас, у нас еще утро, э, время у нас в городе Чикаго 10.30 утра. And uh, um, in Moscow it's um, 19, uh, uh, в Москве 19.30, 19.30. Okay, uh, sorry to mix uh, both languages, uh, but uh, that's uh, <laughs> You, you can speak how- one language, I can speak another language. It'll be easier, Okay. maybe. All right. Uh, okay, let's start uh, my question. My question. Uh, today is 11-11. 11-11. Сергей, сегодня 11 ноября, 11-11. What Да. uh, this date, if it does, what this date means uh, to you? Сергей, что означает эта дата для вас? То же самый Мгм. вопрос я задал uh, Фрэнни. Фрэнни, please, your uh, answer. What is 11-11? Does it mean this date anything in tarot? Well, in numerology, the, any kind of sequence of numbers, the same number, gives it more energy. So I, the way I perceive ones are angels. So here we have four ones. So we're really bringing in a strong angelic energy. А, э, Фрэнни рассматривает это, эту цифру больше как а, знак а, от ангелов, что ли. То есть 11-11 это очень а, число такое, э, которое часто встречается, если человеку, то это значит, что его поддерживают ангелы, и а, это какой-то знак сверху, свыше. Я не, не рассматриваю даты, я часто даже не всегда помню, какой, какое число, потому что важно помнить, какой день недели, чтобы не забыть, что у тебя сегодня курс или лекция или еще что-нибудь. Или день рождения. Или, да, день рождения вообще. Can you hear А вообще me? кому это надо? He's not looking Отмечать. at it the way you do. Okay. It's just he doesn't Oh. even remember the Okay, date sometimes. so, He- <laughs> uh, days goes <laughs> by the the class or lecture or Uh-huh. something like uh, something important in life, not the numbers Okay. like this. <laughs> Мгм. Uh, okay, uh, Franny, Sergey made um, a list of questions, uh, and you may start answering that question, which I will say on Russian. Сергей написал мне в скайпе достаточно много вопросов, и хотелось бы о том, чтобы вы ответили на эти вопросы. No, I am готов ответить. You said it in English first. Just start with your question. Okay, questions. Um, what are your audience? Love it. Какие какие вопросы задают клиенты? Какая ваша аудитория? What um what are the usual question that your clients are asking, and what is your audience? Uh, the the ваши вопросы и наши вопросы. Uh, in a sequence. So you answer and then you ask your question. Okay. Oh, okay. okay. so um, I work with people on a conscious spiritual path. А Фрейни работает в основном с теми, кто находится на пути духовного развития. Это в основном те, кто ищет э, внутреннего развития и ищут э, духовного развития. My first introduction to tarot was with a Jungian analyst. А вы поняли, да? Это было первое, первое знакомство, да? Первое знакомство имеется в виду юнгианская да, э, философия, система. да, система Юнга. And so um, the focus on archetypal energies. Uh, а Фрейни фокусируется на uh, типе, а, на энергии а, архетипал, ну это э, тип, какой архетип. тип человека, да, архетип э, человека. Архетипская типология. Да. And um, I use through the years, the 20 some years I've been studying and working with tarot, the focus has been on using a person's birthday. То есть за 27 лет а, работы с Таро, а Фрэнни в основном а, она задает вопрос о дате рождения, и потом с, а, возникает контакт на, на этой основе. So I take the numbers of the birthday, and then I bring them down to 21 or under to find out the archetypal energies that a person was born with. То есть э, по дню рождения она складывает все числа дня рождения и доводит его до 21 или ниже и а, понимает, какой арки, архетип. Аркан. Да. And that gives me insight. Major, арк... главное, да, большой аркан. That gives me insight into some of the reasons they've been born this lifetime. И это дает возможность определить, э, почему человек родился, с какой энергией, с, какой, с каким предназначением, для чего человек родился в этой жизни, пришел в эту жизнь. So that's, that's significant when I'm working with somebody – because these archetypal energies are part of who they are, their their authentic self. А, то есть это число показывает э, человека изнутри, его, Ага. его сущность, да. Как быть, если башня у человека? So it helps me when I'm doing a reading for somebody because let's say that a person's archetypal energy is the hermit. So I wouldn't expect somebody that I'm doing a reading for that's a hermit to respond right away. They would take their time to take the information and process it. А, например, если человек пришел с, а, с архетипом а, Hermit, Hermit это кто по-русски? Отшельник. да, отшельник. отшельник, я <laughs> русских значений не помню. Значит, а, а, он а, не будет сразу задавать много вопросов, он как бы услышит а, какой-то ответ и подождет, и у него, то есть у него есть терпение, он поймет, что ему надо подождать, что будет дальше. А, вот, то есть по типу, по типу человека она определяет, что, что, как он может себя вести. У меня как раз отшельник получается. You? Your heart. Yeah, he's a hermit. uh, <laughs> you guys be ready uh, because uh, I will ask your question, both of you, <laughs> and we uh, be ready to make um, answering question by tarot. Do the reading. Make, а, okay. make a reading, both. Yeah. Okay. Сергей, я потом задам вопрос, и вы вдвоем на один и тот же вопрос постараетесь ответить, и мы посмотрим, какая система, как ответит на этот вопрос. Uh, Franny, please, uh, can, do you have question to Sergey? I'm curious about your intention. How do you work with people? What is your focus? В принципе, похожий вопрос, в чем, <laughs> да, обратный, обратный вопрос на ту же тему, на чем вы фокусируетесь, когда делаете, а, гадаете и какие люди к вам приходят? Самые разные. So very different, different people. There is no one type of uh, people who are coming. Э, домохозяйки. From uh, housewives mm -hmm. to businessmen. Mm -hmm. Поверьте, бандиты спрашивают, где прятаться, а полицейские, где их искать. А, criminals criminals are asking where to hide and uh, police asking where to find so uh, both both both sides and uh, he doesn't know what side he need to take uh, yes. то есть о да, но ну, для русскоязычных мы говорим, что бандиты спрашивают, да, и он не знает, чью сторону взять, потому что это чревато э, какими-то да, последствиями с обоих сторон. Так что у него опасная работа, он говорит. uh, he has very dangerous job as a reader. <laughs> А. he needs to, he needs to be some in a balance of <laughs> those, those forces. Find a good answers. <laughs> right. Uh, okay. Uh, Franny... He's not done. Oh, no, yeah. I'm sorry. Сергей, продолжайте. Да, вопросы, ну, стандартные. Отношения, здоровье, бизнес, и иногда эзотерические проблемы. Well, uh, the various questions from health to relationships are sometimes esoteric questions, but mostly just general health, I mean life questions. And is it, where does his information come from? D- uh, strictly from the tarot cards, the way they're the spread is, the way Mhm. they're laid out, Mhm. or It's Um, channeling. or Uh, i- a more intuitive Mhm, process? Mhm. Когда вы читаете карты, а как, как а, в основном приходит информация по раскладу, то есть от знаний карт, значений карты, или интуитивно? <clears throat> Я не разрешаю себе видеть интуитивно. Я только читаю карты. Я не хочу интуитивно, я только читаю карту, чтобы избежать лично. А, окей, э, Рита, э, Рита не слышит uh, нас, микрофон работает на микрофон работает, но наушники не работают. Значит, я я переведу. Фрэнни, he said, um, um, he try not to be uh, to do intuitive because uh, sometimes it's psychology, sometimes it's uh, something interfere with his own opinion. Uh, so it's strictly tarot uh, cards, nothing else. Okay. Но есть специальное состояние, я называю его состояние жрицы. Состояние А, я какое? Жрицы. Жрицы? Ага. Да. Я его использую в тех случаях, когда у меня очень сложное гадание, и я не могу получить ответ просто из карт. Окей. Okay, uh... he tried to use uh, his own condition, like uh, his uh, purpose, uh, and not to be attached to something. Again, mm -hmm. just try to read what card is, tarot cards say. Mm -hmm. okay. Uh, okay, uh, Rita, translate please. Mm -hmm. um, what systems people ask? what system? По-русски. по какой системе идет гадание? Уэйт, Кроули или есть у вас какая-то своя собственная система? System, system are you using? Wait, Crawley, or any other system? Rider Wait. Wait. Wait. Yeah. Yes. А, ну, э, Фрэнни использует систему а, Артура Уэйта. Да. She, она, она, она также и обучает этой системе. You're also teaching yes. Uh, by this system. Yes. Yes. The archetypal tarot. А, Сергей, Сергей, а какая у вас э, ваша самая главная система, по которой вы именно гадаете? А, ну, в основе лежит OED, но, конечно, я уже его немножечко переработал. Well, he's using weight, but he uh, uh, reworked it more oh. in his own way. Okay. Let, let's do some reading. Just uh, okay. Have a question. no, we have question. У нас есть много вопросов. Uh, на которое мы чуть попозже ответим. Давайте мы разбавим, э, скажем, теорию практикой. Вопросы, сделаем это более живей. Э, Рита, есть у тебя какие-то твои э, вопросы к Френе и к Сергею? Один и тот же вопрос. Oh. Well, let's uh, let's ask about December 11. Uh, 11 декабря для нас uh, хорошо тут сделать ивент, uh, мероприятие или нет? Uh, well, that's you know the question. December 11. If it's a good day for. Хорошо или чтобы была хорошая прибыль? А, желательно прибыль. Прибыль. 12, 11, uh, 23, and 9, 23. If it's and good 9. for the event, and I ask him if it's Right. good for uh, money Uh-huh. to come. Money to come. <laughs> Okay. Сергей, <laughs> вы тоже делаете, я вас не вижу на экране, вы тоже делаете ритм, да? Да, мы видим карты. А, окей. А, да. потом, а потом мы посмотрим. Мир, император, колесница и шут. А, давайте мы вначале посмотрим, что выпало у Френи. Uh, а, Frenny, what can card you, do you can You see? Um, can you um, show? Yes. Uh, oh, there's the, the wait. There's seven cards она делает расклад на, а, да, на ответ «да» или «нет». Такие семь карт, и они идут вот как буквы «В», так трудно увидеть. Да, я понял. Шут этот самый. А, а где «да» и а где «нет»? Четвертая и седьмая карта, в принципе, отвечают на вопрос. So this is the to, el to eliminate a 50-50 chance of an answer being yes or no. These are the two cards. Это две карты, которые, These are the two cards that I pay attention. The fourth которые card в основном она обращает внимание. and the seventh card. Четвертая и седьмая. So it gives me information that a new path is required. The Ah. fool is reverse. Она рассматривает перевернутые карты, то есть э, новый путь, требуется новый путь какой-то. And so for to create more money in their lives, they need to look at a new path. То есть для того, чтобы для того, чтобы пошли деньги, нужно нужно посмотреть на новые какие-то новые способы, новые пути открыть. So I would I would tell her if I was doing an individual reading with her, I would tell her let's identify some other objects to create wealth and abundance. Tell her who? Me. You. I ask question. А, то есть, если она бы мне делала, гадала бы мне, Фрэнни бы мне сказала, что давай рассмотрим какие-то новые возможности, новые возможности доходов, новые, новые пути. Uh, you mean a new way, new path to do uh, not such event, different event or different way? She could, she could do the event. Um, it's, I'm looking at the other cards. It's a choice, put it that way. But it's necessary to identify other options or other ways of creating abundance. Ну, все то же самое, то есть новые, найти новые пути, новые возможности, то есть э, ивент, э, мероприятие мероприятием, но в принципе нужно как-то это по-другому, что-то сделать по-другому. Окей. Okay. А, uh, у меня очень похожий расклад. Ну, во-первых, карманный вопрос. Хороший или плохой? Да, хороший. А, хороший а, ли день? Да, хороший ли день. А, хороший, хороший ли день, или хорошее ли событие в этот день, или мы дальше... Хороший день для того, чтобы получить хорошую то прибыль. Есть, то есть у него а получается, а, что... Oh, it's a good day for, uh, for the event. А, окей, а, а, я имею дополнительный вопрос. Все, э, э, Окей, окей, I'm sorry. Извини. Дьявол. Э, Дьявол, с одной стороны, это нервное напряжение. Nervous. Uh, very... а с другой стороны, это реклама и информация. And also commercial and information. That what his card represented. Okay. То есть Interpret. этому уделить особое внимание. So it, this, this uh, event would need special attention if mm. we would do it. Very special attention. Mm -hmm. Но в любом случае будет очень-очень нервно. Очень эмоционально. And too much attention, tension and uh, Emotion. emotions. Mm. Attached to it. Okay. okay. Окей. Okay. Э, а, а, Сергей, mm -hmm. а если а, у вас, допустим, вот та система, которой пользуется Френи, uh, uh, как uh, вопросы по той системе, которая сейчас пользовалась Френи для того, чтобы дать ответ на эти вопросы? Откуда я знаю? Это Френи надо спрашивать, а не у меня. Не-не-не, вот как она это интерпретировала. Понятно все, да? Ну, мне да, да, понятно. Michael asking if Sergey understood your interpretation. Can you, uh, Фрэнни, more expand uh, your interpretation of Okay. this event? So this card, when when I do the seven card Когда она spread, делает э, семь, раскладывает семь карт, then I look at card four and card seven, она смотрит на карту на седьмую и на четвертую карту. and that helps eliminate a guess of yes or no. It's it И because это- I'm because I'm using two different cards. И она So помогает как бы от- от- отклонить остальные э, во- непонятности и Мгм. сделать более точный ответ. Okay. So, um, in terms of doing the event on December uh, 11th, it's saying uh, what how I'm interpreting it То есть конкретно про мероприятие, да. A new path is needed, from my interpretation. Ну, все то же самое, yeah. что... Right. That, that, that's okay, we, we got it. Okay, got it. okay. But I'm looking at the other cards too. Но она смотрит на другие карты тоже, so, и они тут есть перевернутых много, опять же. Maybe we should talk about... Uh, Okay. okay. Maybe, maybe it's a good moment to, um, to talk about reversed cards. Сергей, я, я тут спрашиваю про перевернутые карты. Почему вы их не рассматриваете, а, допустим, а, Вижу смысл. Я не вижу в этом смысла просто. he doesn't ma- see any, any, any Mm. sense. I use it as um, there's some resistance going on. А Фрейни рассматривает эти карты как а, какое-то идет а, а, отторжение, а, то есть что-то... Миш, как это? Видите? А, сопротивление. Сопротивление, да, чему-то. Это кубик. Игральный кубик. Ага. Вот я вам сейчас показываю его прямо или в перевернутом виде. Вот он, uh, he's showing it uh, straight or reversed. And, mm -hmm. и что? И... Вот то же самое с картой. Я не вижу ее просто, я вижу ее в объеме. Я не могу сказать. Oh, okay. It okay. doesn't matter. Uh huh. Right. It's different. It's a different approach. It's different. Uh, okay, uh, Franny Abelesk uh, on Russian, and Rita will translate uh, Sergey's question. Что больше в сеансе Таро, мистики или психологии? What's, what, what uh, for you in tarot is there more mystics or psychology? Both. И то и другое. I I do get more information intuitively. Она получает больше информации, uh, используя свою интуицию. Mm -hmm. But the cards, because the cards have been imprinted with my relationship with the cards, they speak to me. Но потому что она находится в каких-то э, взаимоотношениях с картами, они с ней разговаривают. Я А, понял. I'm understand. Uh, I have question. Uh, I know uh, answer Sergey's answer already. Okay. But uh, I don't know your uh, answer. So, uh, what is a tarot reading for you? Is it a routine, or something different, or, creativity? Fun, let's say. Or fun, or pleasure. That's what you mean. Yeah, for me or personally, for you personally, I I can no longer use it for myself. No, no, not for yourself. When you do, when, when client asking you, uh-huh. uh -huh. is it a client staying in line uh, and mm -hmm. asking you questions one after another after another? So it may become you become bored maybe, and it become a routine, or it's always creativity for you. It's it's always different. I usually do a general reading first based on the issue that they want to explore. Uh, я спросил uh, процедура mm -hmm. гадания на картах Таро. Mm -hmm. Э, это рутина для Фрэнни или это какое-то uh, творчество? И не превращается ли это вот в поток людей, которые стоят в очереди, uh, одни и те же вопросы задающих, Э, и она говорит э, о том, что это всегда, абсолютно всегда разное, то есть это не является для нее рутиной, но мы знаем, она занимается, она сказала, это 20, примерно 27 лет. Uh, Фрэнни, do you have question for Sergey? Um, <laughs> not right now. Not right now? <laughs> no. That's okay, then uh, I will um, say on Russian, Vita will mm -hmm. translate. А, како- каков социальный статус э, таролога в Соединенных Штатах? Mm. Is there official status for tarot reader uh, here in the United States? Is there is it a job or is it I, c- I say it's a calling. um, это I'm called to do that. ну <laughs> No, There there is is no- no, there is no official status. It, No. uh, No. Okay. No. no institution like uh, Tarot institution? Well, there are schools that teach tarot. Are there official schools? Um, they're not certified. There's no certification in the United States that I'm aware of. Uh, Ничего такого официального нету, тут нету никакой сертификации для этого, просто это к тем, кто, кому нравится это делать, кто Имелось в виду, как общество относится к тарологу. А, well, uh, uh, well, guess his question was most like uh, how is society uh, relate to the tarot reading, the, the Well- population. Well, I work with a specific group. So the the group that I work with, they are on a conscious spiritual path. And they Believe in tarot as divination. That guidance is coming through, direction is coming through. Просто группы, в основном народ, с которыми Фрэнни работает, они нас вот на этом духовном пути развития, так как она, в принципе, вот в Бразилии была много лет, мы с ней там и познакомились, и гайд а, Поэтому к ней приходят люди, которые находятся вот на этом пути развития. для них это а, как а, а, правильно. Ну понимание, что делать дальше, на вот в основном на, на, на их пути развития. Ну, то есть там вопросы могут быть самые обычные тоже, но она ведет их, э, что им делать дальше для того, чтобы развивать себя, свое внутреннее а, понимание жизни и так далее. Да? Духовное развитие. Возможно, будет э, интересно знать э, нашим радиослушателям, Дело в том, что Рита сейчас упомянула уже о том, что Фрэнни Рубинс э, является а, официальным гидом, а, благословенным гидом э, в таком э, госпитале, духовном госпитале а, Джан Авгад, который находится в Бразилии, Джон от Бог, который находится в Бразилии. Фрэнни, if you can answer, you had a very serious disease. And uh, we know, John of God help you. Can you please uh, reveal this, what happened and how you test through? Yeah, well, several, several I'm things. sorry, I'll translate. Okay. я спросил у Френи, дело в том, что она болела очень серьезным, у нее была очень серьезная болезнь, и она прошла через эту болезнь, и ей помог именно этот человек – которого зовут э, во всем мире Джон от Бога, Джон of God. Сейчас она об этом расскажет, Рита переведет. So I was diagnosed with breast cancer. And the first thing I did was contact John of God, sent a, a letter down there to find out should I come directly to the CASA or should I follow the doctor's orders up here. А, ну, Пе- когда Фрэнни заболела, у нее был рак груди, она э, узнала про вот такой духовный госпиталь, написала туда письмо, обратилась с вопросом, должна ли она приехать туда или э, лучше обратиться к врачам и э, следовать советам врачей. So um, I, I got a message back that I'm to follow the guidelines of my doctor and then come directly down to after the treatment come directly to the CASA. Ну, ей ответили, что ей надо следовать врачам, но в то же время приехать э, туда. So I had the, the lumpectomy surgery and the radiation treatments, and then I went to the CASA. То есть она была, сделала химиотерапию, радиацию, а потом приехала уже туда, в духовный госпиталь. But during my radiation treatments, I used the tarot major arcana cards. Во время радиации она использовала, you, you did the, the reading for yourself. or what? I I chose I, t- I went in order of the major arcana cards. Мгм. And it was a spiritual journey for me through the major arcana cards. So I took one card each day And I just, I became the card. А, то есть она во время вот радиации, того процесса радиации, она взяла а, карты а, главные, арканы, арканы yeah. и каждый день а, смотрела, что происходит, тянула карту. То есть она, она как бы, карты с ней разговаривали в этот момент. And the card came alive to me. It would be, oh, it would be more, um, it would turn, it would move, it would change, it would it, it, it, just became alive. And so I went through I didn't do the complete 22 cards. I did the 21 because I decided to stop radiation at that point. And the guidance that had come through for me from working with the tarot cards, if I were to continue the full month of radiation, there would be irreparable damage to my thymus. And, okay. То есть э, во время вот этого всего процесса э, к ней пришла такая информация, что она сделала, разложила 21 карту, то есть дошла до 21, одной, не, не 24. И пришла информация, что нужно прекратить радиацию, если, потому что если она будет ее продолжать, то это будет а, а, плохо для повредит, нее, да. и она повредит своему здоровью, и в первую очередь э, ти, это железа тим, тимус. Mm -hmm. So I stopped the radiation. То есть иммунная система, э, immune system will yes, be, in, им, yes, это будет yes. плохо для иммунной системы. So I stopped the treatment at three weeks instead of four weeks because of the guidance from the tarot. То есть она остановила тритмент, а, сделала только три недели, а не четыре, э, только потому что вот э, карты ей так э, сказали. Okay. Then I went down to the castle. и, и потом она <laughs> поехала в духовный госпиталь, и там она уже <laughs> много лет была, находилась просто по полгода там жила и приезжала обратно, и у нее было много людей, которым она тоже то же время помогла. Да, там была еще другая ситуация, когда она приехала, она, я не буду задавать этот вопрос, она рассказывала нам, она когда приехала в духовный госпиталь, то она рассказала такую историю, прямо Джанов Гат, она рассказала историю, э, что когда она в один день сидела в медитации у себя дома, э, он к ней пришел в медитацию и сказал, э, что ну, пора ехать туда, он ей помог. Она приехала и задала ему этот вопрос, это был, был ли это ты? Э, который пришел мне в медитацию, он сказал, да, это был я, который пришел ко мне в медитацию. Told about your connection with Janugata okay. that he came to you while well the story we know. Right. А, okay, uh, э, нам надо теперь перейти uh, к другому вопросу, Фрэнни. Uh, can you make reading? And uh, Сергей, можете ли вы тоже еще раз раскинуть карты uh, в связи с тем, что у нас произошло знаменательное событие? Uh, Э, в жизни Соединенных Штатов Америки и всего мира, поскольку это определяющее, как бы было для многих это событие и будет. А, вот э, президентом стал э, Дональд Трамп. А, и у меня такой вопрос э, к вам обоим. То есть э, существует мнение, существует мнение, прогнозы, предположения, о том, что э, не добудет он свой четырехлетний срок. А возможно ли это? Что нам говорят как? Ну, на самом деле, про инаугурацию даже речь шла. А, по некоторым, ну, этот ну, а, внутри этого вопроса э, речь идет про инаугурацию, которая состоится 20 января. Я слушал э, выступление одного астролога американского, Э, где было сказано о том, что уже во время э, этого периода, то есть до 20 января, что-то очень серьезное произойдет, э, и президент выбранный не станет президентом. Вот такой вопрос. Рита, пожалуйста. what's your question? My question, uh, okay, I will translate if you can. Нет, я I'll translate. Скажи по-русски, какой твой вопрос. Мой вопрос, что карты говорят, случится такое событие или нет? well, he, he went into politics and he... It's not politics. He uh, asking uh, uh about uh, Donald Trump. Is there something going to happen uh, before inauguration or he, he will be or, or his president? term, which is he serves for four years. Right. Is it possible something can happen within this uh, term? Mm -hmm. And uh, one uh, very short term is inauguration, uh, January 20th. And second question, uh, if not, then uh, something might uh, what be. What Yeah, what might happen, and will be some someone third one. Mm -hmm. Конечно, There, будет. there'll be a third, pre a different president. No, different person for the president. A different person. А, Сергей, Third party maybe. что, что вы спрашиваете? Будет королем. А, Еще раз? Но будет объявлена монархия, и он будет королем. Никакой, никакой республики в Америке уже не будет. Но останется ли он президентом? Ну, если монархия, Миша. Ну, не останется. Какая... Нет, так я... вопрос, я не знаю, будет ли это следующее уже в развитии этого. А? Я шучу. Я, я шучу. понимаю, но всякое бывает. И бывало в истории, конечно, это да. Вот такие карты, что его президентство будет чем-то омрачено. Я не понимаю, чем. А, будет ли это импичмент, будет ли это убийство, будет ли это еще какая-то ситуация. Заболевание, я... к примеру. Заболевание, да, тоже какое. вариант. Я не вижу. Нет, это приятное событие. Событие affect the presidency. Yes. He doesn't know what it is, but something is not is not straightforward for him. А as what president. what your card telling you? Well, there will be suffering, <laughs> Suffering. suffer, a lot of suffering. Um, Тр- the- Вам не нужно перевод, вы карту увидели, правда? <laughs> uh, I do believe that there is a secret government. Она думает, что там есть какое-то а, секретное правительство. I, I'm sorry to re- interrupting you. Yeah. You do believe it's your belief, or it's c- tarot Cards. cards telling you? Intuitively, I believe there is a secret government. The cards, I'm doing the Celtic Cross reading right now. Celtic And Crest. I, I my heart sinks when I look at the cards. It's um, he has skills and abilities, Она по ее раскладу получал, тут получился маг э, со, вот со стороны э, э, этого ну. той карты, которую нам показывал. То есть у него есть все возможности, но что-то как что-то мешает и да, что-то. события это внешние события. Да, да, да. да, да. да. Так она и сказала, да. какие-то внешние события эм, and, омрачат. And things don't come out the way that he wanted. dr- Uh, pre- President-elect Trump wants them to. И не, Things- события не произойдут так, как ему хотелось бы. He's n- he's not successful. The Ace of Swords reverse. He's he's not successful Он, он не будет успешным. in achieving what he said he was going to do. В том, что ему бы хотелось предотвратить жизнью, э, Something- успеха не будет. Something changes it. But I also am Что-то um, испортит. very connected to uh, space and um, the sun and the galactic energies, the cosmic energies coming into the earth plane, affecting planet Earth. Она чувствует тоже, что какие-то м, а, энергии, ам, А, магнитное поле, воздействие Солнца, что-то такое воздействует на планету, что не дает возможности э, вообще всем тяжело <laughs> в том плане. Я на это чувствую. October 13th, President Obama sent out an executive order. Do you want to? translate? October 13th of this year. 13 а, октября а, э, президент Обама, what you say? An executive order to, to prepare for space events. А, он издал э, специальный э, приказ, указ, да. о том, что что-то в космосе должно произойти, something going to happen in space, and to а, prepare. А, а подготовиться к тому, что что-то э, очень серьезное произойдет э, в космосе. And that might affect President-elect Trump. И это может воздействовать на его президентство Трампа. But that's just what information I know. Uh, it's ну, not reading the cards. Это не карты, да, это информация, it's, которая всем, в принципе, известна. But the cards are indicating not successful. Но ну, Понятно, как ты показываешь, что успеха, успеха не, не будет? Что-то что помешает. Угу. А, oh, окей. Oh, yes, the same, same, same answer. Окей, okay. в принципе, да, в принципе, э, да, совпадают э, ответы. Э, есть еще несколько вопросов, я хочу задать, э, Сергей, точнее, задает я их читаю. а, ну, скажем так, а, есть ли у вас какие-то любимые или какие-то нелюбимые темы гадания? Do you have any favorite uh, questions or themes to, for readings? Um, no, just I just allow the cards to speak. Она просто нет, нету никаких любимых вопросов а, или тем, она просто дает возможность э, картам с Росне <laughs> разговаривать и с, с тем, кому она читает. Uh, Фредди, Рита will uh, если у вас какая-то статистика, это мой вопрос, э, кто больше к вам приходит на uh, ваше гадание, uh, мужчины или женщины? Is there any statistics for coming uh, for readings? More men or women population? I work mostly with women Больше женщин. who are on a s- conscious spiritual path. They want to grow spiritually and develop their own intuitive abilities. Мгм. Но uh, never, um, по-русски. Это в Но тем- основном женщины, которые э, хотят э, развиваться. Мгм. духовно. Но тем не менее, тем не менее, э, Э, как бы не хотели все женщины развиваться, существует женская природа, и мы все живем в материальном мире, отсюда следует вопрос. Как много приходят к вам людей, которые задают вопрос, э, когда я выйду замуж? Well, uh, nevertheless, uh, everybody wants to grow and uh, uh, well, his question is how many women are coming with the question when I am uh, gonna get married. <laughs> Это очень популярный вопрос в России. Lot, they, <laughs> th- yes, single women like like to know that. Beси- beси- When besides is their love spiritual coming? growth, right? Besides <laughs> spiritual growth. Well, yes, I do get about health, money, and love. And- Очень много вопросов. а, да. что на первом, А, <laughs> а что стоит на первом месте? it's uh, wh- What's on the first place? On first position? First, uh, Um, most questions. probably love and money. <laughs> Love and money. Love and money. Yes. <laughs> А, а, что, а что спрашивают э, мужики? w- w- uh, what, Money uh, and love. what, what questions men are asking? I don't work with very many men. Um, uh, uh, some they they usually have. I'm trying to think. What's the last reading I did um, with a man? <laughs> I work oh, mostly with women. Um, oh, he wanted to know about his career and whether he should stay. Whether he should stay in the in the job he's in, and there were some issues coming up, and we took a look at the issues. То есть мужчины mm спрашивают про карьеру, должны ли они продолжать работать на своем mm-hmm. месте или, или менять что-то. They were um, authority issues with uh, women. So, issues with women. Authority at, issues. At the job. At the, job. At, the job, right. Ну, там... yeah. Это было, да, касательно работы. А, а, э, у меня есть вопрос э, к вам обоим. А, то есть э, вот сейчас прозвучал вопрос касательно э, каких-то легальных вещей. Э, первые два, скажем, вопроса в одном, две части. Первый вопрос, много ли вам приходилось сталкиваться, Сергей, правда, уже сказал, с людьми, которые э, задают вопросы ну, касательно и легальности тех поступков, которые не сделали или которые не собираются совершить. Это первое. Второе, можно ли с помощью карт Таро как-то повлиять на это. Ну, к примеру, э, ну вот вызывает в суд кого-то за то, что человек, допустим, совершил или, допустим, не совершил. Пьяный Можно был ли... за рулем. Ну, да, возможно, да. Э, можно ли повлиять с помощью Таро? Ответь на вопрос э, «да», «нет». И можно ли повлиять на это событие? Давай. Вопрос понятен, Сергей? Let me translate first. Uh, Michael asked if there people who are coming with legal questions. With what? Legal questions, like uh, if they're uh, uh, so, so the court coming up, for example, if well, maybe simple question like driving driving under influence, uh, mm-hmm. or if, and if cards can influence the result of the court. Not uh, just answer okay. question, I, I, I, will expand it. Uh, let's say. Um, somebody coming for a court. Uh, я переведу сейчас. Uh, somebody coming for a court, and it will be positive or negative. So it means going to court, going to sue, or going to defend themselves. So they need to spend money for an attorney. So it uh, uh, it's lots of money because attorney job is uh, очень, uh, it's very expensive. You understand? я спросил, да, к примеру, если мы идем в суд, то ли себя защитить, то ли кого-то обвинить, то мы должны взять с собой адвоката. А услуги адвоката очень дорогие. Э, можно ли с помощью, опять же, Таро определить, стоит ли идти, стоит ли нанимать адвоката? А если да, то можно ли повлиять на решение суда, тем не менее? А, у меня было очень много таких гаданий. He has lots of Oh, coming. ve- n- hard- I, I can only think of one. <laughs> У нее таких не было, только может. Um, I have had people with relationships with their family members over what is fair and not fair. That comes up a lot. В вопросе о взаимоотношениях в семье больше были. And and then we look at the archetypal energies of the family members. И тогда она рассматривала тип, ар, архи, архетип. Как это по-русски архетип? Архетип. А, архетип. Архетип, окей. А, членов семьи и отвечала на вопросы вот с такой точки зрения. So then, э, so then they can better know how to communicate with their, their family member. Ну, чтобы понять, как лучше общаться с членами семьи, чтобы не было конфликтов. Упс. Ну, по поводу тут просто надо понимать, что ответить на вопрос – это гадание. А повлиять на ситуацию – это магия. Это две разные работы. Но это возможно. Ну, это возможно. Uh, for a friend, for you, to, for you to know, Sergey is very famous magician. So he can influence. So his, his answer was that uh, just to, to, to do a reading, it's one thing. To influence the result, it's uh, magic. Right, right, right. I, I, I have a question oh, oh, also. Um, I guess Franny can read it, and uh, I can uh, say it in Russian. Okay. The, the number one, too. Uh, Допустим, когда вы делаете, читаете, да, делаете расклад, влияет ли это ваш ответ Эм, и как это повлияет на того человека, который к вам придет, на каким-то образом на вашу карму, и есть ли в этом ответственность? Чувствуете ли вы свою ответственность? Да, чувствую. Буквально час назад мы с Михаилом об этом беседовали. Да, я слышала ответ, просто я, да. Я чувствую ответственность за каждое свое слово. Реально, я понимаю, что мое слово – это жизнь человека. Вот это знак равенства просто. Если об этом не помнить, ну, могут быть he feels he feels uh, very responsible for what's going on for his answer and that's why actually he is not reading not doing that many readings anymore he more teaching than doing reading i do believe that we create karma with when we're reading for somebody if we are giving any kind of direction we're creating karma at some level Ну, у меня то же самое, то же самое понимание, отношение к этому вопросу. И, а она, что... и она еще говорит о том, что э, ну, мы, возможно, создаем какую-то карму yeah. нашими вопросами And... и э, ответами. I, I really focus on direction, giving dir like guidance and direction of where they need to be looking to find the answer within themselves. The cards are going to take us on a journey. They'll guide us what, need, what questions need to be answered. А, она пытается дать человеку общее направление и э, дать понять, как ему развиваться лучше для того, чтобы достичь вот какого-то результата или успеха в жизни, а не давать конкретный ответ на, на поставленный вопрос. Я даю ответ. И я даю совет только если он спрашивает меня лично, как я думаю. Я тогда говорю. Если не спрашивает, я не говорю. Um, he answers directly, but if there is a direct answer, he will give a direct uh -huh. uh, question, then direct answer. But if no, no direct, mm -hmm. then well, it reminds me of a of a, a particular person that came that said, should they stay with their husband? Был вопрос о том, а, от женщины, должна ли она продолжать жить со своим мужем, or should they get divorced? о развестись или развестись. So, Сразу вопрос, а что она хочет? Well, uh, the question he would ask, what does she want? right, right. And the questions, the cards will give us the direction of what she needs to look at because she she may say, "Oh, I can't stand this, this, this, this." But it's all a projection of her. А карты могут показать, э, м, куда она, на что происходит, в принципе, но она должна посмотреть внутрь, как смотреть внутрь себя и понять, э, ш- м, что происходит внутри. И тогда решет, можно... Да, решать должен не я. He is not making decision. Mm -hmm. He's uh, right. right. Right. Yeah. Yeah. But I, uh, I do get information about what they need to ask themselves. Она получает That's инфор... Да, самое главное, mm -hmm. она получает информацию, что они должны спросить себя, а чтобы ответить на свой же вопрос. Uh, отношений э, мы скоро уже заканчиваем нашу программу, буквально, может быть, один-два вопроса. А, у нас сейчас идет э, в центре сан Сангейтс как раз э, группа, которую вы ведете, и в чем заключается ваше обучение, принцип обучения? Well, he's talking about uh, the class that you're teaching right now, mm -hmm. and what's the principle behind uh, your teaching? Archetypal tarot. to see the journey and how the cards, what you see in the cards, how you experience them, is your personal experience. And to teach people to trust themselves. That's all. <laughs> Ну, он- она, в принципе, учит э, видеть вот, по картам видеть свой <laughs> собственный путь и, и а, как карты могут помочь в собственном развитии, в развитии того человека, который обучает, а, изучает карты Таро. Не, и, в принципе, когда человек делает а, расклад с кем, кому-то, это отражает его собственное, его собственное состояние в данный момент тоже. Понятно, да, Сергей? А, да, понятно. А, да, если вы не возражаете, последний вот такой интересный э, для меня, естественно, э, рейтинг, э, давайте мы сделаем He последний. Another reading. Interesting. In, э, another reading. Last Interesting Last <laughs> one. Третий, Последний. Third one. Last one. last а, one. по некоторым, ну, в центре Сангейтса, особенно на Сангейтс радио, мы общаемся с разными людьми. Uh, Э, и вот э, как-то я общался с одним человеком, и он мне сделал такое предсказание. Э, я его сейчас не скажу, что он мне сделал, но у меня вопрос. Есть такое мнение о том, что пора менять место жительства. То есть будет ли в ближайший год, эм, скажем, новое место жительства имеется в виду в пределах нашего города, имеется в виду дом. А не, уже на собрался. Место не, не, не, не, у нас, у нас, у нас. Для, нас для меня, конкретно для меня. Конкретно для меня. Будет ли э, у меня изменение моего места жительства в пределах, еще раз повторяю, этого города? То есть дом. Михаил, ты сам хочешь переезжать или нет? Да. Well, Michael asking if uh, it'll be a different place to live. For me, For... can I uh, uh, next year, within next year, will I change uh, my house, sell my house and buy another one? И это событие более вероятное или менее вероятное? То есть это я спрашиваю почему, потому что кто-то э, задает такие вопросы, много таких людей, которые задают вопросы. Ну и я на своем примере хочу вот получить такой ответ. Возможно Между ли его получить? Да? Если года от сегодня или до конца этого года? А, Не-не-не, в теч- с сегодняшнего дня до конца следующего года. Мгм. From now on till the end of next year. Okay. Do you want me to go first? Yes, sure. Okay. Go first. So um, there is a desire, <laughs> I'd say there's a desire to change locations, but there would be some personal work that would be needed first. So I would ask you to look at why you really want to move. What is the advantage? Because the cards are indicating you um, you might have to sell for less money. You might not get the amount of money you want or think you deserve for the house. Okay. Rita, please translate. А, <laughs> карты показывают, что желание есть, но должна быть проделана какая-то серьезная внутренняя работа или наружная работа, неважно, а, чтобы это, это, это произошло. И плюс еще показывает, что дом будет продан за меньшую сумму, чем хотелось. Это не... Да. Угу. Это так. А, и также она задает мне конкретный вопрос. А, она хотела бы знать о том, что, чем продиктовано мое стремление продать этот дом и переехать в новое место то ли, э, но опять же, э, если это будет продан дом за меньшую сумму, за которую он покупался, естественно, теряется в этом все. А, но, тем не менее, желание остается. Вот она задает такие вопросы, на которые я могу ответить. Э, Фрэнни? Uh, you ask about uh, why I'm going to sell the house. It's, hi uh, it's highlighted two times in the reading. Okay. А uh, первое, первое э, мое Э, э, мне. Do, do I need to answer that or not? W- It's something for you to To evaluate. think about it. But Think- not not to tell you, right? You you don't have to tell me, Okay. but this is an important question. Why? Mhm. And I would explore in childhood some of the issues that you had where you lived growing up and what that meant to you and what is what it can bring to you now changing houses. Even so. Yes. Mm-hmm. Written, translate. А, Фрэнни предлагает э, Мише подумать просто, а почему вообще это происходит, почему он хочет продать дом. И э, ответ может быть где-то э, далеко позади, то есть в, в его детстве. детстве. Посмотреть в детство, заглянуть, какие там были вопросы, которые сейчас вот двигают его на то, чтобы поменять место жительства. Или ну, я дом. много раз их менял, но I change I change it many times. Let's listen to what Sergei has to say. Okay. Okay. Mm -hmm. You finished, right, friend? Well, there's more in the reading. I mean, the, the idea, the environment is, uh, the cards are indicating there's some illusions here. So you want to really identify what is in reality, what's an illusion, what is the underlying reason why you're wanting to move. Um, the cards are also indicating it's not really a good time to start a new um, move into a new location. Mm-hmm. So. Uh, то есть э, тут э, очень много разных вопросов, и главное понять, э, то есть карты не показывают, что это хорошее время для того, чтобы менять дом. Я сделал три расклада, не в одном карт переезда, -huh. но зато во всех лежит, что это эмоциональное и непродуманное решение. Same thing emotional but not thinking through. Right, right. You agree, Freddie? Yes, yes, absolutely. Amazing, amazing. Absolutely. The same, basically the same uh, <laughs> uh, <laughs> answer. Дорогие друзья, наши уважаемые радиослушатели, я, во-первых, хочу напомнить о том, что у нас такой своеобразный uh, <laughs> таро, таро, таро мост, по-русски, по-английски пытаюсь, а, где на одной стороне у нас прямо в студии находится Фрэнни Рубенс, ну, а на экране монитора находится Сергей Савченко. Мы делаем это в двух форматах. Первый формат – это то, что мы записываем. И с самого начала эта передача записывается. Она будет выложена в YouTube, где вы можете с ней ознакомиться. Второй формат записывается через камеру, но, правда, почему-то не сработала, э, скажем, первая часть и начала записываться только где-то вот э, минут 15-20. Но тем не менее. А, и э, вопросы, которые мы сегодня задаем, э, широта, будем так говорить, этих вопросов, говорит о том, что э, любой человек может обратиться к Таро, эм, ридеру по-английски или к гадателю, да, а, и получить свой ответ. Более того, более того, а, Фрэнни сейчас озвучила очень и очень серьезный момент – а я знаю, что у Сергея таких моментов тоже было много, а она конкретно на своем, так сказать, опыте рассказала про очень и очень серьезную болезнь. Болезнь это была рак э, груди. А, и с помощью Таро она определила, когда и зачем надо закончить, скажем, традиционное лечение в госпитале. И надо сказать, что она относится к тем э, людям, которые здесь называются cancer survivor – то есть это было 6 лет назад, и болезни такой нету, у нее нету такого диагноза болью. А, ну вот, так что, пожалуйста. Я, кроме друзья. того, я хочу сказать, что оба наших а, специалиста, профессионала, они обучают картам Таро, и это, наверное, самая вообще главная деятельность для Сергея, и Фрэнни тоже очень любит обучать, она, в принципе, внутри учитель. Uh, I'm just saying that beside the readings, you both do uh, teaching, and you love to teach, and that's your destiny. Last okay. question to you, Frenny, from me. Uh, what is more uh, important for you? Что для вас самое главное – что более главное, точнее, для вас? гадать или обучать? What's more important? What, what do you like the most, to read uh, or to teach? I like the diversity. I like them both. I, I yeah. do many other things too. so I like the diversity. I can't do just one thing. Ей нравится разнообразие, и то, и другое, в принципе. И много, много чего другого. Но она не концентрируется только на обучении. Сергей, это... если, если у вас какие-то вопросы Нет. еще? У меня, конечно, еще очень много вопросов, но я надеюсь, что мы встретимся еще раз и поговорим. Да, на, сам, so на, на самом деле, э, uh, <laughs> Freddy, for you to know, uh, it's a it's a lot of uh, time difference between uh, our city, <laughs> our time, and uh, time where Sergei is. Сейчас э, у Сергея, наверное, уже ночь, да? 12 часов, It's да? About, uh, midnight. It's uh, 11:30 p.m. right okay. now, so we need to finish our. Uh, okay. And we we have reach. meditation coming up, um, so be, be we have sure to get to, ready. To thank him. All right. Yes. And uh, nice благодарит, очень благодарит за встречу, ей очень понравилось, и uh, она безумно рада была познакомиться. Взаимно. Это... <laughs> Окей, а, дорогие друзья, это наша первая, но, надеюсь, не последняя программа. У нас есть формат еще более интересный. У нас есть формат прямого общения. Мы его каким-то образом сделаем. Это будет называться uh, live event по-английски или живое вот такое вот мероприятие, где э, все получат такую ссылочку. И по этой ссылке это будет не только э, слушатели, а это будут люди, которые будут видеть э, обоих, э, скажем, наших специалистов и задавать вопросы в прямом эфире. А, на этом э, разрешите поблагодарить вас э, за участие в эфире. Я обращаюсь э, к Сергею Савченко, я обращаюсь э, к нашим радиослушателям. Uh, а, Franny, it was a pleasure to have you here, and uh, Have a blessed day. Thank Very you, good meditation, which is going to be in 25 minutes. Uh, и uh, на этом мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Thank you very much. Bye-bye. Спасибо. Спасибо. Bye-bye.